Benvinguts a Contrasons una setmana més. Film el Javi, jo sóc l'Ivan i us anem a fer les tres propostes per aquesta setmana. El viatge musical d'avui ens portarà de Lisboa a Filadèlfia passant per Barcelona. Doncs comencem a Lisboa amb una banda que podrien ser ben bé yanquis, fan polc um, ehm, delicat i deliciós en la, en la línia de, de Charles Manson, que no sé si sabeu que a part de ser killer era cantautor. Es diuen Tape Junk i el tema que recomanem és Ain't No Shame In My Game o alguna així. I ara anem cap a Barcelona amb una banda ploranera, una banda de folk fosc, en la línia de la slowcore. Poesia i soroll es donen de la mà d'aquest projecte, són Sons of Woods i el tema que us proposem és In Disguise. I acabarem a Filadèlfia amb una banda d'aquestes que graven a casa però amb molta gràcia, fan power pop, música energètica, guitarrera, amb tocs punk i de baixa fidelitat. Es diuen Radiator Hospital i el tema que us proposem és Our Song. I fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Us recordem que els links que apareixen en pantalla us porten a les cançons que us estem recomanant. Us esperem la setmana que ve.